অলপ পিছত হাগিবলৈ এচকি ওলাব বোলে এইটো সময়তে হাগিব লাগিব এতিয়া মানুহ ঘৰৰ পৰা ওলোৱাটো এচপি দোকান যোৱাত এচপি প্ৰগ্ৰেম চোৱাত এচপি প্ৰগ্ৰেম কৰাত এচপি প্ৰগ্ৰেম আৰম্ভ কৰাত এচপি প্ৰগ্ৰেমত শেষ কৰাত সেই এচপি তো হাগিবলৈ ওলাব বেছি দিন নাই আৰু যে আপোনালোকে দহটা বজাতহে হাগিব পাৰিব ছবি প্ৰিপেয়াৰ